بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ کا آئینہ ناظرین ترکوں میں ابتدائی طور پر آنکھ انہوں نے اسلام سے واقفیت حاصل کی یہ پانچ سو ساٹھ عیسوی کی دہائی میں گوک ترکوں کے ہاتھوں سکوت پانے کے بعد شمالی ہندوستان اور خراستان میں منتشر ہو گئے تھے ان کے علاوہ ترکستان میں مشہور تجارتی گزرگاہ شاہراہ ریشم کے دونوں اطراف میں ترک قبائل آباد تھے ابتدائی ادوار میں اشاعت اسلام کا سلسلہ سست روی کا شکار رہا تاہم ترکوں کی ایک قابل ذکر تعداد اسلام کے دائرے میں آ چکی تھی جس میں عباسیوں کے زمانے میں خاطر خواہ اضافہ دیکھنے میں آیا صرف عباسی لشکر میں ترک سپاہ کی تعداد تیس ہزار سے زائد تھی جو کہ بلا شبہ تمام مسلمان تھے نویں صدی عیسوی کے ابتدائی ربے میں ماورا لہر ترکستان تقریباً مکمل طور پر مسلمان ہو چکا تھا ان میں عرب صوفیہ کرام کی کوششوں کا بھی خاص اثر شامل ہے دوستوں ترک رعایا میں تو اسلام کی کرنیں آ چکی تھی لیکن ابھی تک حکمران خاندان اپنے قدیم عقائد و مذاہب پر قائم تھے نو سو بیس عیسوی میں اسلام قبول کرنے والا بولگا بلگاریا کی ریاست کا حکمران المیتش خان اولین شخص تھا جس نے اپنی ریاست کا مذہب اسلام قرار دیا اور عباسی خلیفہ المقتدر کو اس کی ریاست نے مسلمان علماء بھیجنے اور مساجد و کلوں کی تعمیر کے لیے ماہرین اور مالی امداد روانہ کرنے کی درخواست کی تواریخ اسلامی میں ایت البلغار کی ریاست کا زیادہ ذکر نہیں کیا جاتا اور ایک دوسری ترک مسلمان ریاست کراخانیوں کا نام لیا جاتا ہے جس کے مشرف با اسلام ہونے سے نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ عالمی طور پر حیرت انگیز تبدیلی دیکھنے میں آئی کراخانی حکمران ساتوک بغرا خان نے اپنا نام عبد الکریم رکھا اور تواریخ میں عبد الکریم ساتوک بغرا خان کے نام سے پہچانا گیا اس کی حکومت کا پایا تخت کاشگر تھا اور حکومت کی حدود چین اور ترکستان میں پھیل گئی تھی اس نے اپنے زمانے میں اشاط اسلام کے لیے بہت کوششیں کی اور کئی مساجد تعمیر کروائیں جن میں سے آج تک بعض بطور یادگار موجود ہیں اسی کے اسلام لانے کا نتیجہ تھا کہ نو سو ساٹھ عیسوی میں ترکوں کے دو لاکھ خیموں نے باہم اسلام قبول کیا جو کوئی دس لاکھ افراد کی نمائندگی کرتا ہے اس قدر کثیر تعداد میں بروقت ترکوں کا اسلام لانا ایک حیرت انگیز واقعہ ثابت ہوا اور اس واقعے کا عرب و دیگر مورخین نے کثرت سے ذکر کیا ہے ان مسلمان ہونے والے قبائل کو ترک من کا لقب دیا گیا دوستوں دسویں صدی عیسوی کے اوائل سے اغوز ترکوں میں اسلام تیزی سے فروغ پانے لگا تھا انہی سالوں میں سامانی ریاست کے آخری شہزادے ابو ابراہیم سامانی نے کراخانی ریاست کے خلاف اور غوث یابغو ریاست کے حکمران سے تحاد قائم کیا دوستوں ابو ابراہیم کی کوششوں سے یابغو مسلمان ہوا ماورال نہر میں اور غوث قوم کی ایک غالب اکثریت جب اسلام لے آئی تو دیگر مسلمانوں نے غیر مسلم ترکوں اور مسلمان ترکوں میں تفریق کے لیے مسلمان ترکوں کو ترکمن کا خطاب دیا لفظ ترکمن کے متعلق مورخین نے مختلف نظریات پیش کیے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں ابن کثیر اور تاریخ مختار کے مطابق یہ لفظ ترک ایمان سے نکلا ہے جو کہ رفتہ رفتہ ترکمان اور بالآخر ترکمن بنا شجر تراکمہ البیرونی اور جامع الطوارخ نے لکھا ہے کہ یہ لفظ ترک مانند سے آیا ہے اس نظریے کے مطابق بعض ترک قبائل آپسی جنگوں کی وجہ سے آبائی علاقوں سے نکل کر خراسان میں آباد ہوئے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جغرافی تبدیلیوں کے سبب ان کی شکل و شباہت میں تبدیلی آ گئی لیکن ان کی زبان اور رہن سہن اپنی اصل جگہ قائم رہا مقامی آبادی نے انہیں ترک مانند یعنی ترکوں جیسی شباہت رکھنے والے کہنا شروع کیا جو کہ بعد ازاں ترکمن بن گیا دوستوں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ فارسی اور ترکی زبان میں من کا لفظ اصل و خالص کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے مشہور ترک شناس فاروق سومر نے اپنی تصنیف غزلر میں ترکمن کو خالص ترک کے معنیوں میں استعمال کیا ہے ان کے مطابق مان دگیر مان اور آسمان مورخین نے بھی اسی کو درست و معتبر کہا ہے مسلمان ترکوں کے لیے بہت عرصے تک ترکمن کا لفظ زیر استعمال رہا سلجوکیوں کو بھی بہکی اور گردیزی نے ترکمن لکھا ہے سلجوکیوں نے کافی مدت تک خود کو اوغوز خطاب دیا لیکن بعد ازاں ترکمن کا لقب اختیار کیا البیرونی کی تصانیف سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان اور قبائل کے لیے ترکمن کا اطلاق ہوتا تھا دوستوں یہ تھی کچھ مختصر سی معلومات ترکوں کی پہلی اسلامی ریاست اور لفظ ترکمن کا اطلاق اور معنی کیا ہے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی جاتے جاتے آپ سے گزارش ہے کہ ایک لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی بھی ضرور کیجیے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے غزنوی سلطنت میں ترکوں کے قبول اسلام کے حوالے سے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ